Ja fa dies que pensàvem en la possibilitat de posar-nos plaques a la taulada. Creiem que és útil que cada llar tingui un punt de generació d'energia que ens ajuda a centralitzar una miqueta la generació i és una energia que ens està arribant del sol i d'aquesta manera doncs, la podem aprofitar. Vam conèixer la compra col·lectiva de les plaques solars de Suma Energia, perquè jo sóc sòcia de Suma Energia, i suposo que em va arribar un mail o alguna cosa d'aquestes i vam pensar que era el bon moment de fer-ho nostre i, i aprofitant aquesta fer-ho a través de Suma Energia i col·lectivament. Bueno, amb Suma Energia perquè és, una, és com una garantia no? de fer-ho eh, amb Suma Energia perquè els coneixem i tenim confiança i perquè eh, fer-ho col·lectivament ens donava, per una banda, a, ens sortia millor de preu que fer-ho nosaltres sols, era una manera que ens ho fessin ja tot, sense que nosaltres haguéssim de pensar les coses per separat ni ens haguéssim de preocupar de res. Les compres eh, col·lectives de Som Energia són una possibilitat per posar les plaques d'una manera més descansada en el sentit de que són pocs mal de caps perquè ja et ve l'empresa que t'ho farà, a part tens la seguretat de que no ets tu sol sinó que són un munt de gent no? que, que està sota el mateix procediment, és una garantia de que les coses es faran bé. Esta compra colectiva sí que va a suposar como una mica la guspira para fer el pas endavant no? Y i dir, que ens ho estan donant fet, doncs Las compras colectivas aproximadamente son unas 15 que creo que están abiertas a nivel de, toda la, península. Yo hablo de la compra colectiva para autoconsumo familiar, en este caso, la de Gir Solar, es la que estamos nosotros eh, participando, es un grupo motor que funciona a nivel local, promovido por Soma Energía, eh, en el cual pues, eh, una serie de personas nos hemos eh, organizado para poder potenciar un cambio de modelo energético, asesorado por una serie de profesionales El que fa és buscar aquells instal·ladors i aquells fabricants i aquella proposta que sigui més beneficiosa i, a més a més, que compleixin uns requisits de, a nivell econòmic, ètic i tot plegat, que vagi en la línia de, de tot el que seria la cooperativa de som energia, no? o sigui, des del tema de, de eh, ètic, ser cooperativa i, tot, i això. I es fan un concurs, el, el grup local fa un concurs, s'hi presenten diferents empreses, una empresa doncs, són la guanyadora i aquesta és la que realment fa la proposta a tots els socis de Som Energia de la zona. Quan la gent es posa a col·laborar de forma col·lectiva generen moltes opcions de poder fer projectes eh, locals interessants. Ella la fuma de abajo. Vale? El que no teníem molt clar és quin tipus de plaques, quin tipus d'instal·lació volíem, però es va, fer, es va fer un primer estudi per l'empresa TFM, no? que ens va arribar un, un informe, i vaja, no, no vam haver de, de patir gaire, no? Per, de seguida vam tenir el, el, la proposta, ens va semblar bé, vam acceptar-la i, i, i aquí estem. Avui. És una pinça que es posa al voltant del cable i us entra de la xarxa i me deixa el consum que, que vosaltres anireu tenint. Doncs des de fa dos anys que tenim eh, plaques fotovoltaiques a la taulada de casa perquè vam participar en la primera onada de, de compra conjunta de l'impuls eh, solar Vallès. Un cop estabilitzat el consum en plaques solars, o sigui, un cop ja, ja tens la dinàmica feta segons la generació d'energia, Efectivament hem trobat un canvi amb la factura. De moment estem contents perquè realment, primer de tot, doncs veiem que estem contribuint a aquest canvi, molta gent et pregunta, molta gent, doncs, eh, gent que sap que tens plaques, gent que, bueno, que, que, es, que es qüestionen eh, instal·lar-se-les o no, si és un problema o no. Realment un cop instal·lat no tens problemàtica, al contrari, té certa gràcia i, no, i, i, i cert orgull participar en el que seria el, el canvi de model energètic i formar part d'aquestes ganes de, de canviar les coses. No? Què veiem que és l'arribada de l'electricitat. Trobo molt, molt interessant la iniciativa que Som Energia ha portat a terme en el qual eh, implica a tot de grups locals de tota la península en aquest canvi de model, implicant a les persones saber que estàs connectat amb el sol i que estàs utilitzant aquesta energia et fa sentir molt millor. El més important és que quan estàs en contra d'un model energètic, primer has d'estar en contra, però després has de fer accions personals per treballar aquest canvi i poder-lo expressar i explicar a nivell, a nivell local.